Kisser in the making. Chinja ua, chinja ua, chinja ua. Tunawachinja ua, chinja ua, chinja ua. Tunawachinja ua, chinja ua, chinja ua. Tunawachinja ua, chinja ua, chinja ua. Pioneer ya white imegeuza rangi nataka kitondo baki na shati leo ndo siku yenu wasanii hamjui kuroga ni wakunje mabati boy nimelelekea maiko so kuchinja nayo ni kazi tu casual mafisu pamoja na shoka ni wakate vichwa story kwe controversial ni juu nimepoteza mode ya kutoa mangoma juu hata nkitumia version nyingine kutoa doba bado ngoma mbwak ni ndio ziko top table kwa fashion hii keki hatudishi wote lazima ukuwe na sababu ya kuonja ukisonga hakuna kubonga muwekwe kidonda ni ukae kwa kona kupangwa ndo juwe the order ni nani gidonga ni nani ndio soja ni nani kubonga ni nani hungonja na kadhalika ndio uanze kubonga thank you news ngoma tulifanya pamoja hiyo si ufala na ndio inafanya tujafika international level hadi tuongeze miaka baadaye utakuja kusema najifanya tu sana nkisha zisaka fuck you tune ni wapi mbali utafika na road ya kichaka pioneer I was here. Chinja ua, chinja ua, chinja ua. chinja ua, chinja ua, chinja ua. Tunawachinja ua, chinja ua, chinja ua. Tunawachinja ua, chinja ua, chinja ua. Na kutoa toa kani op na kok bunde na kutoa. You never have this smoke na kuashua mistari zao za kiutoto za tumachua agate kolombo block yao tunalipua nitemisae kodzain na mato marapa naleta visanga ibaki kuwa ni kesi after cheki maswaga avoid mikau disaste disaster kila sauku ivini for 20 washa yoshada wesio gwash no manake kwa kila vas na kutukana this is the hip for the summer wakigoja chini sisi rada tunazidi kupanda ah. We did the one to na cost your trouble Marapa mefambwa keep the real ones in my masako ah, Toka kitambo mapacha choko wengi utadhani Mini Mike Tyson ah, mnani affect ni pussy nigga get get on my side Niko na gari hatari machaji wa mine Walitha Walidhani nitadimo na sasa ni na shine Stick to the grind marapa na warusha kadais If you want the smoke then come and get it 107 is why you can get me Chinja ua, chinja ua, chinja ua Tunawachinja ua, chinja ua, chinja ua, chinja ua tunawachinja ua chinja ua chinja ua tunawachinja ua chinja ua chinja ua